तो welcome back to my channel तो आज का वीडियो है सेक्टर तीस का जो बार बार का पहले हम दिखा चुके हैं अब अंदर का वीडियो दिखा रहे हैं लेकिन वो भी प्रॉपर तरीके से अंदर का नहीं दिखाया क्योंकि इतना भीड़ है अंदर जाना मुश्किल है तो गाइस अंदर का सीन हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएँगे तो इसलिए ये वीडियो आप देखो और इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना ताकि और भी लोगों को पता चले तो चलिए मिलते हैं वीडियो के लास्ट में हम और लास्ट में बताएंगे कि आने वाला मार्केट का जो बंद मार्केट का वीडियो कब आने वाला है तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आपको तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके का वीडियो अगर चाहते हैं तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो